Esses hipercarros da montadora francesa estão sendo devidamente ajustados para fazerem jus ao preço de 8 milhões de euros cada. Ou seja, cada comprador gastou o equivalente a 50 reais milhões, aproximadamente. Move vamos pro próximo move. Apesar de sua baixa velocidade máxima, o modelo é duas vezes mais caro e já está esgotado limitado a apenas 40 unidades e custando o equivalente a 24 reais milhões. O Bugatti Divo chega com o mesmo conjunto do Chiron, com motor W16 de 1.500 cavalos e chassi subjacente. Move, vamos pro próximo móvel preço foi definido em 2 milhões de euros vale. Lembrar que o Super Esportivo conta com motor 6.0, v 12 biturbo de 730 cavalos de potência, indo de 0 a 100 km por hora em 3,3 segundos e alcançando a velocidade máxima de 370 km barra vamos pro próximo móvel. O super esportivo vai custar o equivalente a 10 reais milhões. E não é para menos. Além da exclusividade, o comprador leva para a garagem um carro que acelera de 0 a 100 km por hora em apenas 2,9 segundos e atinge a velocidade máxima de 355 km por hora. Como um Fórmula 1. Vamos para o próximo móvel. O Rolls-Royce Phantom é um sedã de grande porte da Rolls-Royce. Custa aproximadamente 250 libras esterlinas ou quase 2 reais. 8 milhões? Brasil tem velocidade máxima de 240 km por hora e atinge 100 km por hora a partir da imobilidade em 5,7 segundos. Vamos pro próximo carro móvel. O carro negro a Bugatti informa que gastou em torno de 65 mil horas para finalizar esta criação única. Sua carroceria é toda feita em fibra de carbono com um impressionante motor 8.0 de 1500 cavalos de potência. Segundo a marca, a velocidade máxima é de 420 reais km/h. Bem Love, esse foi o vídeo Love, espero que tenha gostado Move. E não esqueça de ser inscrito aqui no canal Move Também deixa seu joinha Move. E então tchau Move, até o próximo vídeo Move.